Mi mano en su cadera, mi cuello su cadena Viaje litro, nadie frena, en su ojo tengo esa pena Nadie me dijo que esto tuviera que ser así A mí me gusta cuando siento su frenesí Mírame sin rockstar, hola bronco, ¿cómo estás? Siempre hay ¿cómo va, locura siempre en mi cabeza más Ella va endemoniada, puesta de MDMA Sin la clase, nada más, quiere de mí, ven a probar quiero terror Pásate otra de ron Déjame en el caos Quiero estar colocado Ya no quiero más tu perdón Ya no sé dónde está Pero casi queda igual Yo solo quiero volar Termina mitad la ciudad sola y de pie eh, acariciame, di que está bien, cógeme de primer re, Coge mi mano y le da fatiga, beso su cuello, está arriba Bendito el piso, el calma, el litro, él ella lo hizo fantasía, esta noche no va a acabar Esta noche me va a olvidar De esta noche no va a pasar Que encima, caliente mira, acércate un poco más Acércate, acércate, acércate. Ahora solo quiero ciudad.